fa come quello a dormire sulla mucca. Vediamo se ci riesco. Dai, non li dormiamo. Buonanotte. Basta, eh. pungono le corna. Perché a lei stanno a crescere, è vero, cucciola? Eh? vuole bene vuole bene Nandina dammi un bacetto vuoi bene eh? bella eh? che Nicchetta tu Andina non dolce la cifra <laughs> Lei non dorme mai. che poi le mucche in realtà hanno una vibra di insetti addosso <laughs> quindi se gli avvicini se si mangiano gli insetti vieni un po' da me. Certi insetti esofari pieni, <laughs> pieni di pungiglioni. Eh? A Nandina gli abbiamo messo l'olio di Nim, però pare che gli piace questi insetti l'olio di Nim. Come cazzo fanno? Ve lo dico, Nandina? Non segni pure a me, eh? Come fai? Andira c'ha le corna. fermi un po'. Qua. No, non ti vado bene. Dai, sdraiati un po'. Bravo, bravo. Ecco, Guarda, Moglie canta la ninna se si addorme bene, se no non è che la prendo un braccio a ah, quello. Eh, eh, no, eh no. Mi dispiace la mia. Dai, è ecco, qua su. È ecco qua che ti prendo un braccio.